Kimi zaman pankreas kistlerini direne edemeyiz. Çünkü içinde nekrotik materyal vardır. Yerleştirdiğimiz stentler çalışmaz. Özellikle plastik stentler işe yaramaz. Metalik stent koyarız ama metalik stentlerin açılımı da çoğu zaman en geniş olanı bile 12 mm'dir. Ve bu durumda biz o metalik stenti çekeriz, midenin içinden arkasına geçeriz, nekroz alanına. Arkadaki nekrotik materyali mideye doğru çekeriz. Bazen eğer ki kist çok büyükse e, duodenal perforasyon da meydana getirebilir. Bu vakamızda öyle bir vaka. Büyük bir nekroz alanı var. Biz endosonografi eşliğinde girdik. Yerleştirilen stentler işe yaramadığından dolayı midenin arkasına geçerekten nekroz materyalini mideye taşıdık. Fakat mideye taşımak yetmiyor. Duodenal perforasyon olduğundan dolayı mideye çıkardığımız nekrotik materyal duodenumdan geriye dönüyordu. Onun için biz mideye aldığımız her nekrotik materyali doğu dönümdeki perforasyon alanının arkasına geçirdik. Tabii nekrozektomi yaptıktan sonra doğu dönümde de perforasyon olduğu için bir e, enteral tüp yerleştirdik ve yaklaşık olarak 2,5 ay boyunca hastayı enteral tüple besledik ve duodenal perforasyonun bu şekilde kapanmasını amaçladık ve yaklaşık 3 aylık bir süre içinde nekrozektomi alanı tamamen kapanmıştı ve aynı zamanda duodenal perforasyon alanında kapanmıştı. Ben şimdi bu videoyu sunacağım. Endoskopik pankreatik nekroz Evet, pankreasın bulunduğu bölgede büyük bir nekrotik kavite göreceksiniz. Evet, büyük bir nekrotik kavite var. Evet, şu gördüğünüz nekrotik kavite. Geniş bir alan. Ve yerleştirilen stentler işe yaramadığı için dilatasyon yapıyor. 12 mm'lik piyolik balonla dilatasyon uyguladık. Midenin arkasına geçtik. Ve burada görüldüğü gibi nekroz materyali ve evet kaviteyi görüyorsunuz. Oldukça geniş bir alan. Bu nekrotik materyali öncelikle buradan midenin içine almayı amaçladık. Çünkü e, evet önce midenin içine alacaktık. Daha sonra da midenin içinden duodenumdaki perforasyon alanının arkasına ilerletmek zorundaydık. Midenin içine bıraktığımız zaman duodonumdan tekrar kavitenin içine dönmekteydi. Kullandığımız aletlerin bazıları çok işe yaramadı. Pentapodlar, tetrapotlar veya basketler. Onun için biz bu poliüretan kaplı sinevleri kullanıyoruz. Evet burada duodenal perforasyon alanını görüyorsunuz. İşte mideye bıraktığımız materyal buradan geriye kavitenin içine dönüyordu. Onun için ilerisine bıraktık perforasyon alanını. Yine doğudanal perforasyon alanının mideden, evet kaviteden görünüşünü görmektesiniz. Evet, bir de doğudanında ayrıca bir diver tükür mevcuttu. Burada nekrotik alan tamamen boşaltıldıktan sonraki kaviteyi görmektesiniz. Çok fragil, kolayca kanayabilir. Kistogastrostomi amacıyla iki tane stent yerleştirdik burada görüldüğü gibi ve bir de nazojejinal tüp yerleştirdik. Tomografide nekrotik kavitenin tamamen kaybolduğunu görmekteyiz. Evet. Midenin arkasındaki alan evet kaybolmuştu. İki ay sonra duodenal perforasyonun kapandığını gördük ama asıl üçüncü ay bu perforasyon alanı tamamen kapanmıştı. Ben burada uzman doktor Ekrem Aslan ve anestezi ekibine ve yardımcı olan hemşirelere, endoskopi ekibine teşekkür ederim.